प्लेसबाट कपुचे एक्लै आउने मान्छेहरूको म मात्र होला हौ यो माटो खतरा तर्छ हेर के हो तर म एकदम नडराउने भएको कारणले एक्लै हिँडेको हो तपाईँहरूलाई डर लाग्छ भने यस्तो बाटो एक्लै नहिँड्नु ओ भर्खरै त्यता गयो यार चितुवा तर म यो चितुवा बाघहरूसँग डराउने त होइन अहिले चाहिँ आज एक्लै भर हो क्या आज एक्लै छु नि त ಎಷ್ಟು ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಇದೆ यत्रो ठुलो ठुलो पाहाड फरेर बाटो बनाएको छ चिट बाटो सकिएर अब पच्ची बाटो सुरु भयो भए जस्तो छ दुई चट्टाले रहेको छ टक्क बसेर यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले हेर्नु भएको को घुम्न आउनु आउनुभयो भनेर मक्ख गर्दै मुसु मुसु आएकै हेर्नु भएको रहेछ मलाई दुईवटा कुकुर म यहाँतिर ती राख्दै रहेछन् ल बेस्ट अफ लक जुन राजकुमार थापा मगरले चलाएको बाइक छैन त्यो बाइक सुरुमा मसँग थियो म जता जाँदा पनि चेकिङमा चाहिँ सर हेर्छु बाइक छोडिदिन्छु क्या किन छोडिदियो त नि किनभन्दा मैं कंपनी बड़े आएको त्यस्तै चला थे अभी उसको ट्राफिक ने क्या समझ त भाई उसको पूरे मोडिफाई कारण त्यही हो क्या गेट खतरा छ क्या गेट गेट खतरा होना रिप्लेस तो गेट आए गेट से वाली चेंज कर रही है खतरा ही बना रही है इसमें तो लाइट नहीं बलती है रात ओ माय गॉड खतरा था तो गेट का लाहू लाहू ओ देखो तो लाहू लाहू लाहू लाहू लाहू लाहू लाहू लाहू लाहू तो धीरे धीरे इंडिया है मेला बाबू मेला बाबू कति कायदाको लाहु यार कति राम्रो लाहु राम्रो चिटिक्कको लाहु रहेछ सबभन्दा खतरा बाटो भनेको सिप्लेस आउँदाखेरि सबैभन्दा डेन्जर बाटो भनेको यही हो डुएरम यहाँ त ढलन पनि गरे रहेछ पहिलोचोटि म आउँदाखेरि यहाँ बाइक बोकेर लगो मबाट यत्रो बाटो घुमेर यता आउनु पर्थ्यो भने अहिले डाइरेक्ट त्यहाँबाट पुल हालेर मान्छेलाई त सजिलो भयो टक्क बाइक पनि त्यो पुलबाट तार्न मिल्ने भने काइदा हुन्थ्यो अहिले चाइनामा भएको चाहिँ भएको भए चाहिँ गाडी तरि पुल हालिदिन्थ्यो नेपालमा झन् मान्छे तरि पुलसम्म हाल्छन् गएको थिएँ ए उता उता बनेको त नयाँ गेट पो रहेछ पुरानो गेट त यतै रहेछ त गेट आइसक्यो किन टिप्ने आउँदैन भनेर यो पो हो त पुऱ्याउनु भएछ ल बिजनेससँग आयो है ओहो ल यतिजना सिभिलेस आएर चाहिँ बाइक देख्यो भने थाहा हुँदैन हेलो लक त गर्नु पर्दैन है साथीले हेर्नु होला होइन साथीले हेरिरहेको अहिले चाहिँ म सिक्लेसमा बाइक पार्क गरेर माथि उक्लँदैछु अब हेरौँ आज कहाँसम्म पुगिन्छ कोरीसम्म जाने भनेर हिँडेको छु म एक्लै फुलै फुल रहेछ हौ यो गेस्ट हाउस रहेछ तर यो कोरी जाने म मात्र होला एक्लै क्या अलोन बाटो कता हो यार ठ्याक्कै दस बजे म यहाँ सिक्लेसबाट कापुचे लेकतिर लागेको छु हेरौँ कति घन्टामा पुग्दो रहेछ कापुचे लेक यो ब्यागले पो गाह्रो बनाउनु भयो त काँध दुख्न लगाइसक्यो पन्ध्र सोह्र केजी त होला यार यो ब्याग यो ब्यागमा धेरै सामानहरू बोकेर आएँ क्या मैले एउटा दुर्पिन छ लगभग एक केजीको त दुर्पिन छ अनि क्यामरा, अनि लाइट पनि हालेको छु दुई केजीको लाइट छ वेटी सामानहरू त्यति नै हो अरू त कपडाहरू हो काँध हुँदो रहेछ यस्तो यस्तो सिक्लेसबाट यता बाटो त गाडी हिँड्ने बाटो छ कताबाट आउँदो रहेछ गाडी यहाँ चाहिँ मैले चाउचाउहरू किन्न बिर्सिएछु सिक्लेसबाट यता आएपछि एउटा अन्तिममा एउटा पसल रहेछ यो तिनवटा भयो हुन्छ कति तिन सय पचास बाटोको पचास रुपियाँ रहेछ सिक्लेसबाट चाहिँ तल तल नछोडिकन यो गाडी हिँड्ने बाटो छ बाटो नछोडी आएपछि लास्टमा एउटा टर्निङ छ त्यो टर्निङबाट तल नजाने ठ्याक्क टर्निङ यतापट्टि एउटा टिनमा लेखाएको छ पपुचे लेक भनेर यो साइडमा यताबाट जाने रहेछ एक्लै चाहिँ आउन रिक्स त रिक्स हो तर आँटिहालेँ हिँडिहालेँ अब चाहिँ कापुचेबाट कोरी जानलाई एकजना गाइड लिएर जानु पर्ला जङ्गलको बाटो छ अरे यता त आइयो यस्तो बाटो जङ्गली जनावरहरू हुनसक्छ र एक्लै चाहिँ रिक्स छ यहाँ चाहिँ एउटा पुल रहेछ राम्रो दामी पुल रहेछ Uy. पहिला ऊ त्यो माथिबाट जान्थ्यो मान्छे अहिले चाहिँ यो नयाँ पुल बना रहेछ खोला हो अब चाहिँ बाटो उकालो उकालो जस्तो छ पुल तरियो पुल तरेर आएपछि कपुचे भनेर यतापट्टि देखाएको छ केही आसियानी डाँडा के डाँडा हो यो यो औसेलो रहेछ टन्ने औसेलो अब औसेलो खाएर बस्ने फुर्सद छैन बाटो लाग्नु पऱ्यो यताबाट साढे पाँच घन्टा अझै साढे पाँच घन्टा देखाएको छ हेर पसिना आउन थाल्यो हेर अब त बाटो पनि उकालो उकालो आउनु थाल्यो तलै यो माथि खोला होला सायद यो खोलाबाट माथि सिक्लेस जोड्ने मोटर बाटो बनाउँदै रहेछ उ त्यहाँ हामीले डोजर देख्न सक्छौँ वाटर इस तो ठाडे यस्तो रही जा रहेछ अरे त अझै माथि सम्म उकालो यहाँ सोलर लाइट रहेछ लडु न पर्खा हालेको सही हो तिन घन्टा गाई जब हुगु तिन घन्टा रहेछ कपु चाहिँ त पाँचै घन्टा होइन म आधा घन्टा मात्र हिँडेँ है सिक्लेसबाट कपु चाहिँ एक्लै आउने मान्छे मान्छेहरूको म मात्र होला हौ पोखराबाट सिक्लेस हुँदै कपु चाहिँ हो माटो खतरा तर्छ यार के तर म एकदम नडराउने भएको कारणले एक्लै हिँडेको हो तपाईँहरूलाई डर लाग्छ भने यस्तो बाटो एक्लै नहिँड्नु तर डराउन चाहिँ हुन्न गाइजहरू ओ भर्खरै त्यता गयो यार चितुवा क्यामेरा अन गर्दा गर्दै त्यता छिरिहाल्यो यार अब अगाडि कसरी जानियो हो त्यहाँबाट त्यतापट्टि गएको एउटा चितुवा मजाको यार तैत तर म यो चितुवा बाघहरूसँग डराउने त होइन अहिले चाहिँ आज एक्लै भर हो क्या आज एक्लै छु नि त त्यो भर हो क्या यता गएको क्या अरे नआउला नि बिस्तारै आफ्नो बाटो हिँडेपछि साइलेन्ट भएर हिँड्नु पऱ्यो जङ्गल रहेछ हैट यस्तो जङ्गलमा एक्लै हिँड्दाखेरि त हतियार त लिएर हिँड्नुपर्छ बाघ साग चितुवा पनि देखिँदो रहेछ आक्रमण गरिहाल्यो भने त के गर्ने हातमा हतियार भयो भने त आफ्नो सेफ्टी भयो नि त यहाँ पनि एउटा पुल रहेछ लगभग म सिक्लेसबाट दुई घन्टाको बाटो हिँडेँ यहाँ चाहिँ गोठ पनि रहेछ जस्तो छ वाटरफॉल गाइज दामी वाटरफॉल रहेछ म सिग्लेसबाट हिँडेको लगभग साढे दुई घन्टा भएछ मौसम चाहिँ घाम लागेन हल्का हल्का पानी आइरहेछ म चाहिँ हुगु अथवा कापुचेसम्म पुग्दा पानी नआइदिए हुन्थ्यो अझै छ बाटो आधाभन्दा बढी हेरौँ मौसमले साथ दिन्छ या दिँदैन बस्ने ठाउँ त यहाँ पनि रहेछ यस्तै ठ्याक्कै ठाउँ ठाउँमा भइदियो भने पानी आए पनि ओत्लाउन सजिलो हुन्थ्यो हेलो नमस्ते कहाँसम्म पुगेर हौ उकालो छ है अब <laughs> अहिलेसम्म त खासै उकालो थिएन अँ एक्लै हाइट, पानी पनि आयो उकालो नि लास्टै ठाडै रहेछ तल खोलाबाट सिधै माथि हाइट, हैट अब चाहिँ साढे एक घन्टा र तिन घन्टा पानी आयो यत्तिकै आएर नबढ्दै हुन्थ्यो कहीँ बाटो ठाड्दै उकालो कहीँ ठाड्दै ओह्रालो यस्तो रहेछ क्या बाटो समु समु जस्तो उकालो उकालो जस्तो भयो भने सजिलो हुन्छ अब हामी त हाइटमा जानु छ नि त अनि यस्तरी ठाडै ओह्रालो झरेपछि त पक्कै पनि ठाडै उकालो आइहाल्छ यो रुख चाहिँ के को रहेछ यार कर्कलाको पात जस्तो हुन्छ यो चाहिँ मैले लाइफमा फर्स्ट टाइम देखेँ यो यसको नाम कसैलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला है लगभग म हुगु आइसकेँ तल चाहिँ मोटर बाटो छ कि मोटर बाटो राम्रै छ कहाँ जाने बाटो रहेछ यो कापुच्चे लेकसम्म जान्छ कि जस्तो लाग्यो यो बाटो अझै तिन घन्टाको बाटो छ ल यहाँबाट रहेछ यस्तो ठड्डै उकालो को दुईजना मान्छे छ उनीहरू पनि जाँदै रहेछ अब यस्तो खोजबाट झरेर ठट्टै उक्लिन्छ यस्तो रिक्सा बाटै छङ्गै ओह्रालो छ अनि यता यस्तो भिड छ यहाँ जति बेला पनि माथिबाट पहिरो जान सक्छ पानी आएको बेला यो बाटो कहिले पनि नहिँड्नु ल हामी चाहिँ लगभग हुगु आइसक्यौँ म चाहिँ लगभग हुगु आइसक्यो भनौँ हामी के भन्नु एक्लै भएपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो यतै सिप्लेसको भाइहरू पनि बाटोमा भेट भयो अब यहाँ राम्रो खोला रहेछ चाहिँ हुगुसम्म आइपुगेँ त्यो ठाउँलाई हुगु भन्छ तर पुरै नै बर्खाको जस्तो भइदियो बाटो त पानीले लास्टै थकै लगाएछ अब चाहिँ यहाँ आधा घन्टा एक घन्टा विश्राम गरेर अनि कापुचे जानु पर्ला फल कापुचे ल अन्त बन्दाबन्दी जस्तो छ कि यस्तो मान्छे पनि छैन नि क्या कोही छैन नि यहाँ हेलो ओहो भित्र म चाहिँ अहिले यो हुगुबाट पपुचे तर्फ लागेँ यहाँ खाजासाजा खाएर तर पानी चाहिँ दिँदो भएको छैन पानी परेको परेको छ खतरा छ त बस्नु अब डेढ घन्टा म्याक्सिमम् दुई घन्टामा पुगिन्छ अरे माथि यस्तो जाडोमा कहाँ छोडेर होला नि यहाँ मेरो जाडोले बिचमा कराए मेरो सानो सानो ए त्यो कुकुरको पनि के भयो त्यहाँ एउटा हप्ता होइन जति हिँडे नै आउँदैन त यार त्यो चाहिँ अनि त बाटो पनि पुरै भयङ्कर उकालो रहेछ कि यो कुकुर पनि थाकेर बस्यो धन्न साथी भइदियो यार यसलाई त के थकै त लै जाम जाम जाम जाम म चाहिँ अहिले यो कापुचे लेक मल्लिका म आइपुगेको छु यहाँको हाइट चाहिँ दुई हजार चार सय पचास मिटर रहेछ ल यहीँ बसियो आज बास माथिबाट एकदम आवाज ठुलो आइरहेको छ कि हिउँ पहिरो आएको रे हिउँ पहिरो खसे खसी छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अरू यो पारी त्यो सेतो भएको ठाउँ चाहिँ त्यो कपु चाहिँ दिएको माथिबाट त्यहाँ हिउँ पहिरो आइराख्दो रहेछ र बगी हिउँ पहिरो बगी बगी त्यो चाहिँ त्यस्तो भएर रहेछ पुचे लेक अघि भर्खर चाहिँ एकदमै ठुलो हिउँ पहिरो गएको थियो त्यो चाहिँ मैले क्याप्चर गर्न पाइनँ अलिकति टाढाबाट त खिचेको छु फर्किने पनि अनि हिउँ परिरहने पनि भयो अनि फेरि पनि आएको फेरि जान्छ कि भनेर वेट गरौँ है त पाँच बजिसक्यो क्या हो उज्यालो भइन्जेलसम्म बसौँ आयो भने त फेरि खत्रै आउँदो रहेछ त मान्छे उडाउला जस्तो पानी छामा है त यो खतरा चिसो होला पानी पानी चाहिँ एकदम राम्रो सुविधा रहेछ पानीको रमाइलो लाग्यो ठाउँ अहिले बिहान चाहिँ अहिले जाडो हेलो गुड मर्निङ बिहानै उठेर म कापुचे लेक गएँ त्यहाँको ड्रोन सुट लिएर अहिले चाहिँ अब हामी यहाँ यो होटलबाट नास्ता खाएर हुगुतिर झर्नेछौँ र त्यहाँबाट अनि कोरीतर्फ लाग्नेछौँ कोरी जानुको लागि छ घन्टाको बाटो छ अरे बाटो पुरै हिउँले ढाकिएको छ अरे हेरौँ अब कस्तो छ अब हामी यहाँबाट नास्ता खाएर अनि लाग्नेछौँ है तल मेरो नाम चाहिँ विपन तामाङ हो तर यहाँ बसेको चाहिँ म धेरै वर्ष मेरो घर चाहिँ तपाईँलाई पूर्व हो शङ्खसभा सङ्खुवा सभाबाट आउनुभयो हजुर यहाँ बसेको चाहिँ लगभग पन्ध्र सोह्र वर्ष भयो अब यहाँ पन्ध्र सोह्र वर्ष भइसक्यो हजुर यो होटल चालु भएको चाहिँ बल्ल एक वर्ष भइसक्यो यो होटल सुरु भएको एक वर्ष भयो सिक्लेसतिर बस्नुहुन्छ हजुर सिग्लेस बस्छु घाम पनि मिठो लाग्यो अहिले अब हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ उहाँ दाई जानुहुन्छ मसँग कोरीसम्म अनि कोरीबाट चाहिँ डाइरेक्ट सिक्लेसतिर झरिन्छ